Kasay aking pagkakamtan This is the mix of DJ St. Mark Ang kulay ko'y pipati Ang lahi ko'y kayo manggi Inoy kong ako ay tawagin Sa isip puso't Oh, Thank you. Madama.